上班，我去幼儿园啊！爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园啊！嘣啪啷啪啷，嘣啪啷啪啷，巴啦巴啷嘣嘣。嘣啪啷啪啷，嘣啪啷啪啷，巴啦巴啷嘣嘣。You probably think that you are.

虜になってしまえばきっとこの 咚咚咚咚咚咚咚咚咚！你好，走开。OK，咚咚咚咚咚咚咚咚。是无敌的。 梦到天涯，遍地是花香，流浪。